Bonjour. Bonjour. Nous espérons que vous allez bien en cette période euh, particulière. Je m'appelle Maxime Dechaine, je suis co-administrateur délégué de SmartCope depuis le 1er octobre en remplacement de Sandrino Gracefa. Et je suis Françoise Kemajou, je suis administratrice de Smart depuis la mise en place du CA de, de SmartCope. Nous avons reçu aujourd'hui la mission de vous présenter le menu de la prochaine Assemblée générale qui aura lieu, pour rappel, ce mardi 23 juin de manière dématérialisée. Pour la plupart des points que nous allons évoquer ici, des vidéos complémentaires euh, les présentant un peu plus en détail seront produites dans les prochains jours. Alors, on va commencer par une assemblée générale extraordinaire qui nécessitera donc un vote, puisque peut-être que certains d'entre vous le savent, mais il y a eu une réforme du Code des sociétés et des associations. Et donc, on a dû euh, modifier les statuts de SmartCo. Et en plus, le conseil d'administration, suite à trois ans d'expérience, a décidé de vous proposer euh, certaines modifications dans les statuts. Ensuite, l'Assemblée générale ordinaire euh, prendra place. Deux types de points euh, vous seront proposés. C'est des points d'information et de transparence. On a envie de vous communiquer sur certaines informations. Et évidemment, des points qui nécessitent un vote de votre part. Alors sur les points d'information, comme chaque année, nous présenterons euh, brièvement le rapport annuel d'activité et le rapport moral qui explique en particulier comment, dans notre activité, nous réalisons notre objet social. Un ou une euh, administrateur ou administratrice présentera euh, son expérience de l'année écoulée de travail au, sein du conseil d'administration. Pour la première fois, un membre ou une membre du comité éthique viendra présenter les premiers sujets sur lesquels elles ont été sollicitées et euh, leur manière de travailler. Enfin, euh, les recommandations approuvées euh, par le conseil d'administration issues de la démarche Smart in Progress de cette année, tant en France qu'en Belgique, seront présentées. Donc ça, c'était les points d'information. Alors maintenant, les points qui vont nécessiter des votes, il y en a six. le premier, c'est l'approbation de l'état du sociétariat. Voilà. En tant que sociétaire, il paraît important au sein d'une coopérative de connaître la composition du capital social euh, de, cette structure, le nombre euh, de sociétaires, la catégorie, les entrées, les sorties et la valeur de, la part. Le deuxième point qui nécessitera un vote sera l'approbation des comptes, bien entendu, de l'exercice 2019. Donc, il s'agit pour l'AG de valider les comptes de l'exercice, mais aussi toute une série de documents annexes, comme le rapport d'activité, euh, le rapport moral dont Max vient de parler, le rapport du réviseur, et de donner des charges évidemment aux administrateurs. Suite à l'approbation des comptes, le conseil d'administration vous proposera euh, d'affecter le résultat de la société aux réserves à partageables. Concrètement, l'année passée, on avait vu un premier essai de budget participatif. On avait proposé de décider euh, plus précisément à quel développement les résultats seraient affectés. Cette année, évidemment, la crise euh, du Covid rend malheureusement plus simple la réflexion autour de l'affectation des résultats qui seront bien nécessaires pour essayer de pallier aux conséquences euh, de la situation. Le point suivant sera euh, la nomination du commissaire au comptes. Il sera demandé de, confirmer cette nomination euh, qui a déjà été validée par les instances de représentation du personnel, en l'occurrence le cabinet RSM. L'avant-dernier vote a pour objet l'élection d'une nouvelle administratrice et donc le CA propose d'élire Anne-Laure de Gris comme administratrice au sein du CA de Smart. Euh, enfin, différentes options de thématiques pour la prochaine édition de Smart in Progress vous seront proposées afin que vous puissiez choisir parmi euh, celles-ci les questions plus précises que vous souhaitez voir travailler coopérativement l'année prochaine. Merci à tous et à toutes. Euh, de nous avoir écoutés. Les infos pratiques continueront à suivre selon tous les canaux habituels. Et donc, on vous attend nombreux et nombreuses ce, mardi pardon, 23 juin, euh, de façon dématérialisée encore, avec un verre de votre boisson favorite à la main. Et puis, d'ici là, surtout, prenez soin de vous et des autres. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.